Salut al ciu, jen Ivo e dio, kai hodi a nocte mi vos raconti al vi pri io tre timiga ki okazis al mi ci matene, kai fakte poste gi gaudis la tutan tagon. Sed anta ol mi comensos mian videoblogon pri tio, mi sibile vos diri ke vi ciui, vi havas la plei belein oculoin en la tuta mondo, fakte, viai oculoi, esas tiom allogai mi simple volas legi vian palpebron <laughs> ne ne ne sed nun la rakonto do uh, du horoj anto ol komencis mian laboran tagon ĉi tie en Sidnejo fakte mi havis labored intervjuon kun alia entrepreno kiu estas iom for de mia nuna entrepreno kaj fakte por atingi ĝin mi devas kapti la trajnon al ĝi sed inter mi mia hejmo kaj la stacidomo estas mia nuna laborejo kaj kompreneble kiam mi iras al intervjuo mi devas porti uh, vesto kompleton Um, kai mi ne simple volas prete passi mia nunan laboreion um, kun vesto completo, uh, al sur havante vesto completo ciu ne? Cer eh, imago se unu el miai e simple frue al venis al la laboreio kai vidis min en completo, kai vidis ke mi idas al um, train stati domo. li el trovos ke mi fakte sarichas novan laboron kai poste eble parolos pri tio al miai aliai kollegoi kai poste iel tio trovidjus ce miai estroi. Do, mi decidis Um, promeni longe, sed ne recte alla stazidomo. Fakte, mi promenis circa al G, um nella stazi domo sed circa mia nuna laboreo cae mi electis tremal granda in voietto in alla stazi domo ca mi pensas bone mi povas atingi gin sen probleme um do mi faris tion cae mi sur havis uh, completon uh, mi ne havis la tempon au et la liberetson por shangi mia investo in en la traino alla nova interviu posteno al interviuo simple Um, do, mi decidis surmeti mian completon, cae idi al stazi domo, sed mi electis um, la ple longan voion al gi, mi supposas. Um, cae sur voie, mi ne scias kiel gi ocasis, sed mi amuris che mi estes in tre mal grande voieto, cae el ne nie venis unu el miei collegoi, cae li simple, li ne simple estas mia collego, li estas estro de mia estro, cae li tui vidis min tie, cae didis, ho, oh, Ivo dia, kion vi faras ci tie, kai kun completo, kai komponeble mi ne volas diri, oh, mi simple idos al nova intervjuo, ne, char gren iju pri tio, mi estos ce la laboro poste, do mi staris tie, iam shokite, char fakte li iris de malantaumi, kai tiam diris, oh, Ivo dia, kai mi turinigis, kai dis, oh, Ah, kai tiam, mi devas hazarde elekti ara el mia menso am kai mi dis a ah, fakte mi iras al sponsora kun venno kai li di sponsoron kun vennon por de kio am kai tiam mi dis a ah, por mia youtube kanalo char mi havas e blind sponsoro in kai li volas ren kun mi kai li di vi havas youtube kanalo char vi devas memori ke mi ne niam parolas pri mia youtube kanalo kun tiu estro Um estos mi pensas nur eble unu homo en mia entrepreno kiu scias ke mi fakte havas YouTube an kanalon kaj tiam mi estas en ostrato kun kompleto um kai la estro de mia estro estas tie kai pos du horo mi devas komenci mian laboron kai mi devas iel escapi de ĉi tiu situacio idi al la intervjuo kaj poste idi al la laboro kaj esperi ke li ne parolus pri tio al miaj kolegoj Am kai li commences demandi min quasi li estas policisto kai li dis oh do kio temas via youtube kanalo kai tio kai tio kai tio kai anue mi pensas ke li tute ne credis min li povas vidi ke mi havas kompleton kai mi nur portos tion se mi vere havas intervjuon kun alia eno ĉar fakte li neniam verŝajne antaŭe li neniam renkontis homon kiu havas YouTube kanalon kai devas porti kompleton Um kai postium de tempo mi pobus escapi mi des al interviewer um kai genetio bone iris mi pensas minestias um kai post mi devus rapide i di heimen shangi mi investajo in kai ideal la labora um, laboraio kai kiam mi sidis tie mi estis iom timigita ke iel mi trompo mi supposus um estus el trovita Kai preska lo tutan tagon ki mi iestas no la labora laborejo mi evitis tiun un homon char mi ne volus ke li levu la konversacion Kai poste mi estro venis al mi kai diris o oh, chu vi povs veni al mi oficeo kai mi dis o oh, fec, o oh, fec, o fec, ki o kazas o ne ne ne verishaine li el trovis kai ili, iel el trovis mi antrompon kai nun ili vals demandi min per tio kai poste ili el jetos min al laboreo kai kai tio plu, kai mi iris al lia um oficial li fermis supporton kai li didis um kai fakte li ne simple parolis li iris al lia um tablo kai sidis sur gi kai rigardis min kai didis chu vi havas youtube an kanalon <laughs> kai mi dis ah yes mi havas youtube kanalon kai estas amuze por mi char fakte estas du fojoj en mia vivo kiam mia youtube kanalo Um, la unu foia presca ruinigis mian carrieron, kai la duan foion facte savis gin. Ciar, <laughs> se mi ne havas tiun YouTube-an kanalon en tiu momento kiam mi estus um, mi estis trovita sur la strato en completo mi tute ne as kion mi povus diri ja, uh, uh, mi iras al la enterigo de mia frato Uh, <laughs> kion mi povus diri, vere? Um, kai tiam poste prescau ciui el miai collegoi el trovis che mi havas YouTube an canalon che mi devas montri gin al ili cae unu el miai collegoi diris oh mi audis pri Esperanto antaue mi pensas che gi mortis vi vere parolas gin kai yes, jen mia tuta conto mi simple vols dividi tion con vi sed anto al mi finus ci tion videoblogon mi simple vols diri Yes, mi diris citi on el antaua video blog, sed pli kai pli proximi jas tago. Kai se vi ne al filmeton, mi vere trovos vin, kai mi rompos vien kruron per am mal akra buter tranchilo minestias gel mi pos fari tion eble mi simple stadas tie kai prenos vien kruron kai hakos gin per mia buter um, tranchilo sed mi el trovos ni ni el trovos manieron chu ne do jen la fino de chitiu feka video blogo se vi shatas gin shatu gin disconigu gin abonu mian kanal se vi ankara ne abonis ke mi vidos ven chiu en el venonta filmo kai se vi ne tie mi trovos vin kai mi butter tranchos vin <laughs> Kai kia chiam mi vos danki mi en donat santo en che patron. Se danto mi faros film mi simple vos dedike chiu dolaro. Ki un vi vos doni al mi monate vere helpas kreski gi chi tiun kanalon. Do yen la patron subtenanto. Ili estas Craig Robinson GB ante Andre Tim Alexander Tolfes and Bon Cotter Common Santo James Harland JZ Knuckles Ludisto Magritte Kilpack Robert Nielsen Robert Port Sarah SC Shane Power, Kai Tommy Lindsley Kai mi vidos vin poste